Hei lah. Video aku cakap tahu kalau bawa bertiga masuk dalam ni hampir lah. Budak dia dah bantai awal-awal lah. Hei, kau apa jauh? Oh, Buat sampai di mana Del. Kenapa ni? Bocor lah. Kainya. Panggil aku eh Kecil panggil lah Panggil panggil penuh ha Tak terang lah Tengah menghayati Kena tipu aku <laughs> Mira Oi, Dia tengok tu hijab kucuk Cukup lah Cukup Mira Jom sambil Jangan kau tengok Jo. Kenapa? Kenapa kan Mira mana Jo? Kentang ni. Hmm, goreng aja. Tadi dia tak mata. Es peking. Tu lawan naik mod yang tu. Eh, ada rezeki di pagi hari.